Gottes gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles hin und schweige und sich in nix vor ihn beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, er gibt euch wieder. Gottes gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebückert dienen. Heilig, heilig, heilig, singen ihm zu Ehren aller Engel hohe Chöre. vernimm unsere Stimmen, da auch wir geringen unsere Opfer bringen. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte herberühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Oh.